Jo Leute, herzlich willkommen zum ersten Vlog in 2023. Äh, wir sind in Kopenhagen, mein Name ist Benny. Ich bin heute auf diesem Event, beziehungsweise die ganze Dauer des Events hier mit meinem Kollegen Denzel äh, in Vertretung für Roman und Lenz, die das sonst immer machen. Ähm, heute ist Donnerstag, wir haben Meta Day. Unsere Anreise war ein bisschen turbulent. Wir hatten einen sehr kurzen Umstieg in Frankfurt. Unser Gepäck hat es am Mittwochabend leider nicht mehr geschafft, ist aber auch heute Morgen zu uns gestoßen, worüber wir sehr happy sind. Und jetzt gehen wir erstmal in den Preckraum. Der Weg dahin ist ein bisschen tricky und lang, deshalb ähm, beschleunigen wir das Ganze jetzt mal. Fast geschafft. Bisschen noch. Komm, komm, komm. Das ist die letzte Stärkung, bevor wir da sind. Sehr gut auf jeden Fall na? Ja, ja, ja. Der erste im Prep Room. Da sehen wir unseren Vorzeigeathleten. Und hier haben wir mal die Uhrzeit 5 Minuten und 11 Sekunden. Neue Bestzeit. Gönnen wir jetzt erstmal. So, das ist jetzt äh, der Prep Room. Er ist relativ äh, spartanisch eingerichtet. Wie ihr seht, aber immerhin haben wir höhenverstellbare Tische, gute Monitore und ähm, mittelgute PCs. Aber Kleinvieh macht am Ende auch Mist. Stühle, wie wir sehen, äh, an Krimbus äh, Platz nicht ganz so optimal. Also Stefan, wenn du das hier siehst, ähm, wir würden uns freuen, wenn du endlich mal Turnierausrüster wirst. Also unsere Nachbarn von Vitality und so pro Quarter würde ich sagen, sind immer so drei Teams. Ähm, und die Räume sind relativ ähnlich aus, ähm, ausgestattet. Diesen grünen Sitzsack, den ihr da bei uns im Raum gesehen habt, haben wir von hier geklaut. So bereiten sich die Teams hier auf die Officials vor. Es geht ab, Alter. Es geht. Karim, wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut. Erst das Game des Jahres steht an. Max ist wieder fröhlich, dass er filmen kann. Boah, das war ein Reim, Alter, geil. So so Kari macht so. nee. Nicht? Nee. Mhm. Nee. Mach so. Das war scheiße. 3, 2, 1. And the last one, just outside on. Wie? Just look straight in front of you and your arms just relax by your side. Ich glaub, ich mach, ich mach so. 3, 2, 1, keep going. Add just for the other side as well. So? Three, two, one. Freistoß. Freistoß. Check oh. this. Yeah, point it, that's klar, das wollte ich eigentlich. There Nee, nur einmal hat er gesagt. Jeder anderes muss. Genau. Sehr gut, Karim. Also, Die Hände nicht vor dem Main-Partner. Benny, wie schlagen sich deine Spieler so? Sehr gut. Also es sind alle Vorzeigeathleten. Kann man nur stolz sein. Sogar Karim. Sogar Karim. Was? Hier oder so? Ich vermisse Roman. Wir vermissen alle Roman, aber wir schaffen es. Vermisst nicht Lenz? Da sehen wir die Legenden. Die haben die Aufgabe bekommen, sich einfach drei Minuten random zu unterhalten. Und diese beiden Leute mit den großen Kameras wie bitte? Müssen wir gucken. Wir gucken, was es dort gibt und wenn eklig ist, dann bestellen wir. Wann machen die denn auf? Ich hab Bock auf einen Döner. 18. Ey, das ist schon kommen. Ich hab Bock auf Sushi. Oder Sushi ist echt Was mit Burger? Gibt's Ja, Sushi ist eigentlich geil, weil es auch so clean und Ja, das ist key. Hey, last 30 seconds, guys, do some big energy stuff. Okay, okay. okay. Ja, gut, das ist <laughs> Energy. Schlagt euch mal, dann lachen wir euch auch so. Oh, Alter! <laughs> Ja, übertreib. Du hast voll übertrieben schon wieder. Den anderen lassen. Okay, one, geil. Ein paar motivierende Worte von Sef hören. Ich bin Grimbo. Dann Sef, erzähl mal was. Ich bin Sef, ich rede nicht. Ich schau mir das Rohr, Mann. Nicht mal. <laughs> Nein, der ist doch nicht hier! Namen jetzt nicht mehr hören die nächsten zwölf Tage. on this one, We are ready. Ready to fight. So, wir sind jetzt äh, in der Mall, die ist so ein bisschen neben, unsere, neben unserem Hotel. Äh, wir müssen ein paar Sachen besorgen, einmal Apotheke, einmal Supermarkt. Karim, mein Bester. Ja, äh, ich bin in der Mall, Brudi. Die Neue hat einen Produktionsfehler. Ja, da haben wir mal gesehen, wie es so abläuft. Da kriegt man einen Anruf. Äh, wir sind jetzt in der Mall. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch eine neue G Pro Superlight. Ja, wir nehmen euch einfach mal mit und hoffen, dass wir alles finden. Wir haben eine Profiloptik bei Syrson. Was ist denn? Blasenpflaster. Wir könnten Blasenpflaster sein, aber Liegtornpflaster. Wir nehmen es mal. Wenn so viele Schritte man macht zum Breakroom und zurück. Und gestern einfach 16.000 Schritte und <laughs> nur Sachen geholt. Wenn man Creme kaufen sollte, dann sollte man das in Norwegen tun. Wir brauchen Creme für trockene Hände. Wir sind ja aber in Dänemark, ja? Haben so ein paar Sachen bekommen, ein bisschen was fehlt noch. Äh, jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach der neuen Maus für Karim. Er hat mir gerade schon geschrieben, nach sieben Minuten nach dem Anruf, ob wir sie schon haben. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Guck mal, direkt ein neues Lenkrad für äh, Granadi. Granadi. Das, er hat mein Lenkrad kaputt getreten. Mit dem Pferd drauf. <laughs> In drei Minuten startet der Prag, das schaffen wir jetzt nicht mehr, aber für den zweiten Prag sind wir dann auf jeden Fall wieder am Start. Fatih, deine Einschätzung vor dem Game? Ich denke, es wird ein 2-0 für uns. Ich denke, die Maps sind gut. Ich denke, Veto wird sie überraschen. Klar, kommt es auf, äh, auf die Tagesform an. Die sind, haben sehr, sehr starke individuelle Spiele, aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Ja, die Leute, Alter. Uh, nee. Früher war ich so dünn, da habe ich den Schuh nicht ganz runtergekriegt, da musste ich immer einer draufsetzen, um den runterzumachen. Okay guys, the G2 is a higher seat, so you decide team A or B. Reben Nuke. Nuke. Then Overpass. Overpass. Your map pick. You pick Merge. You pick Infinite. To start City. Okay. And your next map. Um, there's Vertigo. There's Vertigo and Santa Anubis. Was haben wir Bock? ancient one, no? Yeah. Oh, Ben Ancient. Ben Ancient. So we have Vertigo and Anubis left. We've Vertigo. So we play Anubis as 30. Yeah. Yep. Thank you guys. Right. Good luck, guys. Viel Glück. Good luck. Viel Glück. Veto sehr gut gelaufen, genau wie wir es ja vorher gesehen haben. Wir hätten vielleicht dritte Map anders entscheiden können, aber wir wollen so früh es geht im Jahr Anubis spielen, weißt du, damit äh, direkt diese competitive Erfahrung bekommen und dann vielleicht die Edge auf dieser Map bekommen in diesem Jahr. Aber Veto sehr gut, gut vorbereitet. Eigentlich gibt es auch nicht viel taktisch mehr zu besprechen. Wir haben vorbesprochen, sehr gut und äh, sehr gut trainiert. Also jetzt einfach nur noch gut ins Jahr starten und gut ins Spiel starten. One more. Falcon's close. Plays the smoke. JKS low on time, thinks it's the other pillar. And because of that, Favin He's gonna get one chance. Nice! Nice! nice! Wir brauchen mindestens sechs Runden. Wir kriegen sechs Runden. Schlechter Start, aber ist noch reparierbar. Wir brauchen sechs Runden, mindestens, besser sieben und dann geht's ab. 16 Health for Crimbo. The bomb Uh-oh. Nearing that halfway point as he's gonna get burned out into the open. This is so dire for Crimbo, but it doesn't seem... to... It's a knife! Nice. Okay, jetzt läuft doch. Drei Runden. Vier. So, wie sollte es? Schön, Jungs! Jetzt sind noch, noch meine Gegner blind. Ja, wo kommt die Flasche her, Nico? <laughs> Ja, Nein, die sind zweimal gewaschen. Da warst du, hab ich ihn? Da war, da nee, da war, das war erste Clip, das war aber Flugger. Ja, aber da hast du gefragt, hab ich ihn? Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Es ist jetzt 23.43 Uhr. Neben uns sind die Jungs noch am Arbeiten in der Analyse. Ja, und ihr könnt ja in der Zeit mal, bis der nächste Vlog kommt, das Trackmania-Video auschecken. Das ist da, da, da oder da. Vielen Dank für euren Support. Wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche und beim nächsten Vlog wieder dabei seid. Und bis dahin trinkt man Red Bull.